primers records de la paella que tinc eh, són eh, mon pare i ma mare no? en el camp, perquè mon pare era llaurador, i el que recorde era pues, mon pare collint la verdura per allí enmig de, del bancal, de tots els manolls que tenia, de marxines, de fesols, de cebes, de tot. I ma mare fregint la carn allí en, en llenya. Quan anàvem a fer la paella anàvem a replegar xonetes. Estàvem acostumats a, a, a lo que pillaven del camp, fer la paella i, i, i menjar el Avui en dia la gent pues, sempre vol acreditar-se la paella valenciana dur això, això, això, això, per collons. No, no. La paella valenciana, jo recorde de Xocotet, que mon pare, si avui plantava fesol roig, pues, fent la paella, la paella amb fesol roig. Si la tenia fesol eh, de careta, pues, fesol de careta. De lo que mon pare plantava és lo que fem, la paella inclús després estava pues, doncs, la carxofa i la fava i feien una paella d'hivern, però no deixava de ser una paella, o sigui, una paella valenciana, perquè es feia en València. Ma mare tota la vida la marxina ratlladeta la fritxia en l'oli de la paella, val? la trea i després la posava per damunt. Si ara pues, doncs, tot el món vol que en garrofó, que tinga judia plana, que tinga... Veure, conill i pollastres tota la vida no ha tingut perquè tots l'han tingut en el corral. Val? És la carn que teníem en el corral, que criaven tots, i posàvem a la paella, no? Però després la verdura la que teníem a temporada, antigament ni hi havia congelaos, ni hi havia... O sigui, no hi havia absolutament res per a, per a poder guardar tant de temps la verdura, no? Entonces, clar, es feia la verdura en el temps. O sigui, això de la paella valenciana tinga unes verdures estipulades, pues no. O sea, el camp és el que dona, i el que dona el camp és el que mitges, i antigament el que donava el camp era el que mitjava. la famosa piloteta, que la paella valenciana no du pilotes, aunque no du pilotes? cuando pues matábamos un conit y la sang, la sangre la pasábamos en pa, la mezcábamos en pa, la, la, agarraba agarraba el pan, la, mezcábamos en una miqueta calpica y feien es pilotetes y le una paella toda la vida. Antes no tenían neveres, ni nada a comprar, ni podían comprar. Está claro que ya que una estipula de paella valenciana pero que la, gente que ve de fuera sepa lo que es una paella valenciana. No podemos... excluir perquè tinga una classe de fesol o tinga una altra classe de fesol no és una paella valenciana, o perquè du carxofes, o perquè du caragol, o perquè du al, eh, albòndigues, no, a veure, no, és a dir, és que el que n'hi ha en casa és el que es feia, i això és l'autèntica palla valenciana. Recordo mon pare eh, en Cachondeo quan estàvem en el bancal per això, perquè érem una família humilde, que quan acabàvem la paella s'ofreixia unes tires de pebre roig i les posava per damunt i dia que era la gamba de bancal. <laughs> és donar-nos compte de que no tenim que, que especular i dir no, això és precís obligat que la paella valenciana té que tindre això, és com la fideuà de Gandia no? la fideuà de Gandia eh, dir, du rap, du cigales, du gamba però te'n Temba és una família pobra, pobra que no pot comprar ni gambes ni cigales perquè posa llangostí ja no és una fideuà de Gandia anem a veure jo veig una boba, aquesta gent que es baralla, perquè la paella valenciana no du pilotes, la fideuà té que tindre cigales... La... Ah, per favor, eh? Les primeres paelles d'ataes estan en rata de marxal. Quan tinguérem el conill i la gallina en el corral, vam afegir el conill i la gallina, però quan no hi havia conill i gallina, es posava pato, es posava, gallina, es posava rata, es posava el que n'hi havia.